get you one more time. I really wanna cross the line. В принципе, так вот бомбит э, Redmi Note 8 Pro. Очень неплохо, но знаете, когда я делал обзор на Realme 5 Pro, он играл чуть погромче. Звук примерно такой же, но на Redmi он чуть тише, но в целом я хочу сказать, что отличный звук, в принципе, за эти деньги. А пока мы не начали, обязательно переходите на телеграм-канал, все ссылочки в описании, со скидками, купонами. Также я там составляю топы лучших телефонов, топы лучших товаров на Алиэкспресс. Очень много времени на это, друзья, уходит, поэтому подписывайтесь. И также я репощу там новые видосы, скидки, купоны, если есть, то обязательно все там также репощу. Как вы поняли, сегодня у нас два месяца использования Redmi Note 8 Pro и сами я, Эд Скрабер. Друзья, также в этом видео я попутно вам покажу, каким образом настроить Redmi Note 8 Pro, оптимальные настройки для него и, в принципе, все плюсы и минусы я сегодня расскажу в этом видосе. Я постарался учесть э, прошлый опыт, то есть посмотрел других обзорщиков и постараюсь не повторяться, о чем они уже говорили, то есть я какие-то моменты свои именно внесу в отношении этого телефона, а они, друзья, есть и этих моментов очень даже много. Итак, э, Э, первый момент. Я купил этот телефон за 16 тысяч рублей или примерно 17 тысяч рублей на старте. Это просто какая-то бешеная была цена. Если честно, мне казалось, что цена не упадет э, так сильно. А она упала, ну, реально очень даже сильно. Сейчас в районе даже 200 долларов. Выше чуть 200 долларов можно купить этот телефон. И, конечно, это первый минус этого телефона. Цена на старте, ну, просто как бы ад. Зачем? Зачем так делать? Но нам, обзорщикам, нужно заказывать телефоны заранее для того, чтобы, ну, делать обзор, как как можно раньше, и поэтому телефончик получился вот таким дорогим. А как вы уже знаете, я купил телефон в зеленом цвете, а на тот момент это был оптимальный вариант, как мне казалось, вот зеленый цвет. В принципе, он очень красивый, в плане, конечно, красоты постарались, это реально такой флагманский дизайн, э, ни много ни мало, да, по-другому сказать даже не могу. Но сейчас появился синий цвет с градиентом очень красивым, э, я советую как бы эти телефоны покупать, в принципе, все то же самое по характеристикам, но вот вот. А задний градиент синий, просто чума, очень красивый. А есть и другие варианты. Черный будет достаточно скучный, как вот мой Redmi K20, так называемый, или же а, Mi 9T. А, смотрится красиво, но дизайн нельзя сказать, что он прям ну, какой-то выдающийся. А то, что задняя крышка заляпывается, вам объяснять не надо. Это, в принципе, на всех телефонах с глянцевой поверхностью. Да, здесь отпечатки пальцев сразу же остаются. И по поводу чехла, друзья, сразу же, да. Он лучше, чем в предыдущей версии. Предыдущую версию я имею в виду Redmi Note 7, э, Redmi Note 7 Pro. А там чехол, в принципе, камеру не скрывал никоим образом, да. Здесь чехол скрывает камеру совсем чуть-чуть. Вот можете посмотреть так так. Есть и другое решение этой проблемы. Можно просто сюда установить э, дополнительную такую вставочку пластиковую. А она бывает пластиковая. Да, кстати, на Алиэкспрессе где-то видел даже металлические такие вставки. И, э, ну, в принципе, очень неплохо смотрится. А сканер отпечатков пальцев. А, нащупывается не очень удобно. Есть и другие варианты, где сканер отпечатков пальцев нащупывается очень, ну, гораздо удобнее, чем здесь. Это не то чтобы большой минус, но все-таки на это я тоже хотел обратить ваше пристальное внимание. И я начну с тех минусов, которые меня э, как как бы раздражает в этом телефоне больше всего. Первый минус это то, что стандартная звонилка MIUI здесь отсутствует. Да, друзья, стандартная. За то, что я люблю, в принципе, MIUI, за, за что я, в принципе, люблю Xiaomi. Я покупаю за это Xiaomi. А здесь этого нет. Это как бы очень печально. То есть вот мы заходим в стандартную звонилку, в избранные и так далее. То есть это Google набор. И Google набор неплохой, но я хочу как бы стандартные MIUI настройки, но ну, MIUI звонилку. Таким образом выглядит стандартная MIUI. Я вот так пролистываю, чтобы не было видно, да. Э, вы добавляете плюсики и так далее. А разницу вы здесь можете конкретно видеть, да. Вот таким образом выглядит стандартная MIUI. Это гугловский сервис. Это самое первое, наверное, то, что меня не устраивает в Redmi Note 8 Pro. Если пробежаться по настройкам, я немножко настроил его под себя и он стал гораздо удобнее. Допустим, я вынес иконки сюда на рабочий стол, на первый рабочий стол. Это очень удобно. Нажимаете сюда на экран, далее виджеты и здесь у вас несколько виджетов, вы можете добавить все, что вам угодно. Bluetooth, точка доступа, да, кстати, очень удобно, точка доступа, не нужно ковыряться, зашел, нажал, как бы, да, Э, даже не надо заходить, просто нажал и, пожалуйста, точка доступ погнал, вы можете раздавать Wi-Fi. Интернет, понятно, ну и фонарик как бы тоже очень удобная тема. Улучшилось ли что-то с обновлениями, друзья? Да, очень сильно, когда MIUI 11 прилетел, то настройки стали гораздо лучше и телефон стал даже меньше греться. Но для того, чтобы нагрев совсем ушел, я перехожу в настройки, далее я перехожу в э, приложение, далее все приложения, далее иконка разрешения и здесь, смотрите, есть автозапуск. Вот здесь э, куча различных программ и все вот эти галочки я убрал. А у меня, кстати, сейчас стоит на Яндексе почему-то, да, и на Google Фото мы тоже, кстати, тоже уберем сейчас, это нам не нужно. Ну и все остальные проги, которые здесь стоят, я просто тупо-тупо убрал все галочки и а, нагрев прекратился. Первая MIUI 11, которая прилетела, абсолютно не была настроена, и поэтому телефон начал греться просто просто так. Далее, э, в чем разница? MIUI 11 на Mi 9T и MIUI 11 на Redmi Note 8 Pro. А, разница очень большая, потому что здесь AMOLED матрица, здесь э, IPS матрица. Понятно, что они две разные матрицы, но это также влияет на настройки. Самые главные и большие отличия, смотрите, даже визуально видно, да, подключение общий доступ, видите, да, по сути одинаковые, так, здесь мы делаем потише. Так, смотрите, да, насколько AMOLED матрица ярче. Вы даже здесь можете обратить внимание, да, вот IPS насколько темный и насколько яркий AMOLED. Но смотрите, мы заходим в экран блокировки и здесь активный экранный блокировка, то есть даже надпись выглядит совсем по-другому. А первого сегмента, в принципе, вообще нет в Redmi Note 8 Pro, то есть мы можем прокрутить вот так, и мы, в принципе, попадаем вот как бы на экран, который похож на Mi 9T. И э, далее настройки идут одинаковые. В чем как бы разница, да? То есть эти моменты я не буду затрагивать, но вот здесь целого сектора настроек, по сути, здесь нет. Это активный экран, далее стиль, вот, допустим, у меня, да, подпишись на канал AdScriber, спасибо спасибо сиумистам, да, вот сделали мне вот такой прикол, можно подписаться, соответственно, да. А, вот, а в Redmi Note 8 Pro я не смогу вывести такую надпись. Понятно, что это связано с AMOLED, но я думаю, что все эти моменты поправят в дальнейшем, потому что, по сути, то, что было раньше доступно на AMOLED, сейчас доступно на IPS-матрице. Та же самая темная тема, да, друзья, смотрите. Она установлена как в одном, так и в другом случае. И вы можете, кстати, почувствовать разницу, да, на AMOLED, насколько четкий и яркий экран, и IPS, насколько насколько он тусклый. Да, здесь эта разница очень сильно видна. Далее, отображаемые объекты всегда, то есть, ну, допустим, если я что-то настроил и хочу, чтобы это всегда было видно. И уведомления при включенном экране. Супер классная анимация, которая мне, друзья, очень даже заходит. Можно снежинки поставить, но вот мне вот такой стиль нравится, более киборгский такой, да, более какой-то современный, ультра-фьючер э, стиль э, вот в этом случае. В Redmi Note 8 Pro все это отсутствует, его просто-напросто нету. В этом вот как большая разница, на это будьте готовы. А далее по настройкам я зашел в режим разработчика, давайте перейдем, расширенные настройки, далее режим для разработчиков. Здесь я выставил одну галочку, можно здесь, конечно, поковыряться, очень даже аккуратно, но нужно выставить обязательно галочку «Разрешить изменение размера». Ставить эту галочку, перезагружайте телефон и окей, у вас решается проблема деления экрана. Вот, допустим, смотрите, открываем мы, да, а, здесь камеру мы уберем, а, ютубчик, все остальные проги, какие мы открыли, любые, в принципе, можем открыть. И все они, друзья, делятся а, то есть раньше была проблема, что здесь была надпись, да, данное приложение не поддерживает деление экрана. Если вы выставили эту галочку, то деление экрана поддерживается в любом случае. И здесь как бы вы можете другие программки, даже смотрите, да, переход между программами тоже окей, даже неплохо работает. Да, смотрите, вот эта клавиатура, да, немножко она все-таки э, раздражает. Безграничный экран. А здесь выставляете жесты, защита от ошибок жестов и предыдущее приложение. Если вы поставите эту галочку, соответственно, у вас вас предыдущее приложение будет открываться. Таким образом это работает. Это тоже такая настройка, которая поможет вам в дальнейшем. По поводу того, как полностью оптимизировать MIUI на этом телефоне, есть ссылочки повсплывают сверху. Также на этом канале очень много видосов по этому поводу, друзья. С обновлением камера немножечко улучшилась, стала немножко лучше, но э, вот этой такой сильной разницы я не заметил. В принципе, она осталась почти что такая же. Google камеру сюда можно установить, но столько много косяков, она настолько сырая, настолько неудобная. Э, программа вылетает, есть много багов, проблем. Поэтому, если честно, в какой-то момент я перестал стал ей просто пользоваться. Мне все это надоело, друзья, и даже обновлениями не хочется пользоваться, поэтому по Google камере вот такие выводы. В принципе, основной камеры тоже ну, хватает, неплохо. Некоторые видосы я снимаю именно на эту камеру, да, на основном канале, также на втором канале тоже, друзья, не забывайте подписывайтесь на второй канал. Ну и, наверное, самый больной вопрос это МТК и Мали. А на самом деле у меня есть э, хорошие новости для вас, друзья. С новыми обновлениями, с MIUI 11, которая прилетела, все стало гораздо лучше. А на мою радость, наверное, на мое счастье, я не играю в игры, у меня просто-напросто нет на это времени, и нормальных игрушек, если честно, друзья, нет. Есть игруха неплохая, в которой я могу порубиться, но здесь есть одна проблемка, я сейчас вам об этой проблемке расскажу. МТК, по сути, если в стандартном режиме вы, допустим, фоткаете, вы снимаете видео в 4К, пользуетесь какими-то программами, серфите в интернете, смотрите ютубчик и так далее, далее. Этого процессора просто, извините, этого процессора просто, друзья, за глаза хватит и вообще никаких проблем. Вот, допустим, есть такая игрушка, называется она New and testy Супер крутая, я выставил максимальные настройки графы. А, значит, хочу порубиться, потому что все-таки это игровой смартфон, а эта игрушка, она очень-очень нагружает проц. И видеокарту просто съедает ее в ноль. И думаю, сейчас я протещу и как бы покажу людям, как он, он работает и все такое. Смотрите, игра началась, но у меня нет кнопок. И эта проблема только на Redmi Note 8 э, Pro. На других телефонах я загружаю эту игру, проблем никаких нет, а вот в Redmi Note 8 Pro нет кнопок. Ну и вот эту проблему, друзья, на Redmi Note 8 Pro никак не решить. Я специально купил эту игруху для того, чтобы играть, то есть заплатил там 300 рублей где-то за нее, потому что это реально олд олдскульная игруха такая, очень красивая, по графике просто супер, геймплей очень интересный. Допустим, на Mi 9T я проходил эту игрушку, пушку, а здесь вот уже ну никак не могу, потому что... И сразу по поводу батареи. Батарея здесь на 4500 мАч. И знаете, я так подумал, что это очень неплохая замена в плане игрового телефона Mi Max 3. Да? В свое время он был, наверное, лучшим игровым телефоном. Я даже в топе его таким образом называл, потому что большая батарея, большой экран и процессор неплохой. Так, извините. Батарея на 4500 мАч стала лучше после обновления. Она реально стала держать больше. И это прям очень сильно порадовало, потому что в начале было, ну, как бы все очень даже плохо и печально. Даже Mi 9 SE, по сути, шел вровень с этим телефоном. Хотя у него там батарея просто вообще, ну, слезы. А здесь 4000 мАч, и как бы он справлялся очень даже неплохо. Заряжается телефон примерно за 2 часа, то есть чуть-чуть больше 2 часов, плюс-минус. По поводу видеоускорителя, здесь Mali G76. На самом деле, друзья, плюс этого телефона в Mali G76. Это абсолютно топовый видеоускоритель на данный момент. Он стоит в таких флагманах, как Honor, Huawei, Samsung, в топовых телефонах. И они стоят в районе где-то 1000 долларов. И там стоит точно такой же видеоускоритель, как здесь. То есть Mali G76 абсолютно топовый видеоускоритель от компании а, Mali. А здесь вы берете этот же видеоускоритель, не процессор, повторяюсь, а именно видеоускоритель, примерно за 200 долларов. То есть это, ну, это по сути вообще бесплатно. Вот в этом плюс этого телефона. Мое мнение об этом телефоне э, с первого знакомства очень сильно поменялось. Во-первых, обновления очень сильно повлияли, да. То есть телефончик стал повеселее, пободрее, и он стал справляться с теми задачами, которые как бы а, я на него возлагаю. И как бы, ну, что-то здесь не то. Мне не понравилось даже не то, что сами процессоры, а само отношение компании, как будто бы она вектор поменяла, и у меня даже есть утечки, что следующий телефон тоже будет на МТК. Да, вот такие, друзья, как бы новости. <laughs> Не очень приятные, но, скорее всего, будет именно так. Я ношу телефон очень аккуратно. То есть, как бы, я не ношу его никогда с ключами, там, с какой-то мелочью и так далее. То есть, он у меня, по сути, в отдельном кармане. И я отношусь так ко всем телефонам, потому что, ну, это лично, как бы, моя привычка. Мне так нравится. И мне телефоны достаются большим трудом. Так вот, если вы носите с ключами, то не носите, пожалуйста, потому что на нем появятся царапины очень-очень быстро. И смотрите, насколько медиа 9 t а, меньше этого телефона. Экран у него чуть-чуть буквально меньше, но а, и сами габариты гораздо меньше. Таким образом они выглядят сбоку. Не, в принципе, очень достойный дизайн. По сути, вот я держу флагман да, прошлого года и э, средний бюджетник прошлого года. По дизайну они вообще не отличаются. Ну, то есть, как бы уровень вложения денежных одинаковый и сюда, и сюда. Это как бы супер в плане как бы бюджетности этого телефона. На данный момент обновление здесь MIUI 11, 11 а стабильно и у меня выставлена галочка в настройках ранее обновления то есть ну как бы все максимально. Регион у меня стоит Индия для того, чтобы звук был получше, ну и обновления, что прилетали пораньше. Вот в принципе это все настройки этого телефона. А также я убрал рекламу, смотрите, да, в папках рекламы нет, хотя она была здесь везде, вот в этом месте я специально оставил, чтобы показать таким образом реклама выглядит, но есть видео на канале, также плашечка сверху всплывет, каким образом убрать всю рекламу на этом телефоне. Это это тоже немножко поднапрягало. Э, если честно, после обновлений я стал очень доволен этим телефоном. И сейчас я его могу рекомендовать к покупке. Даже если вы смотрели топ лучших игровых телефонов, то я уже включил его в топ лучших игровых телефонов. То есть реально телефончик справляется неплохо с играми. И за эти деньги, наверное, это по сути один из самых лучших игровых телефонов на сегодня. Друзья, с вами был я, Эдскрабер. Не забывайте подписываться на этот канал, ставить лайкос этому видео, репостите. Давайте в комментах, друзья, тоже нашумим по поводу этого телефона. Если у вас есть этот телефон, то обязательно пиши, что ты о нем думаешь. Э, если ты хочешь, чтобы я провел какие-то эксперименты с этим телефоном, то обязательно об этом пиши в комментариях. Всем хорошего настроения, с вами был я, Эдскрабер. Всем пока-пока. Всем хорошего настроения, с вами был я, Эдскрабер. Всем пока-пока.